Hi guys كيفكم اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد هو حنورجيكم كيف رح بنعمل فيديوهاتنا من تصوير ومونتاج وهيك قصص ونحنا اليوم بدنا نخبركم انه نحنا بنتين على القناة نحنا اكيد عم ندرس فعشان هيك ما كتير بننزل videos. بس نحنا هيك بنعبي وقت فراغنا ويلا لنشوف ونبلش بالفيديو وهلا هون مثل ما شايفين هون بنعمل ال videos. اول شي هيدا بنستخدمه للكاميرا stand خاص للكاميرا بيجي ونحنا كتير بنستخدمه وبنرتاح فيه فينا نحركه بكل الجهات وكمان فينا نطلعه نطلعه وننزله وهون هلا نحنا عنا وهون عنا الطاولة اللي نحنا بنحضر عليها الأكل رحنا بالعادة بنقسمها لقسمين انتو هيدا القسم اللي هون اللي بتشوفوهم بنحط المكونات وهيدا القسم اللي غالبا انتم ما بتشوفوه بيكون ورا الكاميرا يعني مثل ما بيقولوا خلف الكواليس وهون عنا القسم اللي دايما انتم بتشوفوه بالفيديو هيك بيكون يعني ليكوا كيف منظر اوكي One eternity later وهلا مثل ما شايفين بعد ال videos بدنا نبلش نرجع نرتب المطبخ هلا بنكمل وهلا هون نحنا عم نجلي مثل ما شايفين كلهم صابون مثل ما شايفين <laughs> وهلا صار وقت نمسح الطاولة وهلا بدنا نشيل الصابون وهيك بتصير الطاولة نظيفة اوكي <laughs> جايز وهلا بعد ما خلصنا كل شيء خاصه بالطبخ وضبينا كل شيء هلا صار وقت المونتاج سو so, نحن بنستعمل هدول الممريات بنستخدم ممريات لحتى نحط عليهم الفيديوهات او نصور عليهم فهن بيكونوا اكتر من هيك بس حاليا ضايعين فنحن بنحتاجهم امرار لحتى اذا بدنا نصور اكتر من فيديو او حتى اذا بدنا نصور فيديو كتير طويل فبيحتاج كتير ممريات واكيد نحن حتى ما نضيع الفيديوهات اللي بنعملهم دغري بننقلهم لهون حتى نعمل انه اذا في backup او شيء او بدنا نرجع نرجع الفيديوهات فبيكونوا موجودين هون وهلا بدي فرجيكم هون شو عم بيصير حاليا اوكي جايز سو هون مثل ما شايفين نحن بنستخدم هيدا البرنامج لحتى نعمل editing لكل شي صوت وصورة ونقص ونسرع ونعمل كل شي وامرار عن جد بياخذوا كتير وقت فنحن هلا في كتير اشياء عم تصير هون في عنا اربع فيديوهات عم نعمل لهم تعديل مع بعض ومثل ما شايفين في هون طبخات غريبة عجيبة <laughs> المهم هلا نحن بس نخلص ننقلهم لهون كمان عشان يكون عنا الفيديو اللي دغري من من هون على اليوتيوب وفي اشياء كمان هون انتم بعدكم ما شفتوها لانه بعدها ما نزلت فهون عنا انه احتياط لانه نحن بننزل آه، بالشهر مرتين وحاليا كمان عم ننزل اكثر فبيكونوا موجودين هون هون عنا كمان videos بس هول الفيديوز يعني نحن حاطينهم على جنب لانه آه، كتير بنحبهم وهيك بيكون تقريبا يعني هيدا هو الروتين آه، فيكم تقولوا للمونتاج وال editing واخر شي بدي لكم اياه انه ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لارت شانل وما تنسوا تحضروا كل هول ال videos <laughs> وهلا بنشوفكم بالفيديو الجاي bye